Kompletně upravená, hygienicky zabezpečená voda se schromažďuje v regulačním vodojemu, ze kterého rovnoměrně protéká přivaděčem přímo do 52 km vzdálené jesenice. Což trvá tak den? Přibližně. Protože průtok i vyrobené množství vody dokážeme podle potřeby regulovat. Náš štolový přivaděč je šestý nejdelší vodní tunel na světě. To se asi do něj teďka chcete podívat, co? No, ale teď je plný vody. Ale my jsme se tam s kolegy byli podívat, když probíhala jeho pravidelná kontrola. Sejít do štolového přivaděče není jen tak. Musíte mít vydezinfikované obleky, holinky a vzít si čisté rukavice. Tak co? Jste připraveni na průzkum podzemí? Tak jo. Zavřete oči a tři, dva, jedna, Nebojte se, kolegyně vám ukazuje, kde jste stáli před chvílí. Ano, tam nahoře nad spadišťovou šachtou. Žádný strach. Ventily jsou z hlavního velínu pevně uzavřeny. Nespláchneme nás to. Když se podíváte za kolegyní, tamhle je štola. Má průměr 2,64 metrů a byla ražena hornickým způsobem během sedmi let. Pracovalo se současně na 14 místech, která byla následně spojena. Štola se nachází v hloubce 7 až 175 metry pod povrchem a vede pod 11 obcemi, 34 potoky, 29 silnicemi, dvěma železničními tratěmi a pod dvěma řekami, Blanicí a Sázovou, které musí odtéct. Kromě těchto dvou podchodů je na přivaděči vystavěna celá řada dalších objektů, jako jsou revizní stanice nebo odvzdušňovací komíny. Štola je výškově navržena tak, že veškerá vyrobená voda teče z úpravny až do Prahy do vodojemu Jesenice samospádem, jen díky gravitaci. Během provozu je tento tunel v celé délce úplně zaplněný vodou a při maximální kapacitě až 6 metrů kubických, které tady za každou sekundu mohou prosvištět, to představuje množství vody, které by naplnilo 30 ban na koupání. Tak, to už je pořádný tobogán. Voda doteče do Jesenického vodojevu, kde je tak velká zásoba vody, že by Pražanům při odstavení úpravny vody Želivka vystačila na jeden den.